你皮提要多钱？我扣二十，够不够？够然后还有，你那五个问题啊？你那妈妈是几楼？我我的问题啊？六六啊！你中午中午吃的？ 这个是设定的，这是实际的。对对对。现在才能电话。